خرق أمنية عظيمة وخيانة عظمى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فمن وراء هذه القصة ومن وراء هذه الخيانة يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالكتمان حتى دخول وفتح مكة الصحابة يحلمون بلحظة تقبيل تراب مكة وأداء العمرة الجيش مستعد رسول صلى الله عليه وسلم حسم السير إلى مكة وبما أن الحرب خدعة ودائما يكون عندها عنصر المفاجأة نادرا ما يهزم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالسريه التامه لكن صراحة حاجة ما كانش متوقعها الرسول صلى الله عليه وسلم فاستدعى الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث قائدين علي الزبير والمقداد باش يروحوا لواحد المكان سموه روضة خاخ وراح يلقوا واحد المرأة اللي عندها حاملة لرسالة قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لازم تجيبوا لي هذيك الرسالة فراحوا لروضة خاخ جابوا لها هذيك الرسالة فلقى الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذيك الرسالة كانت من خاطب بن ابي بلتعه لقريش يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان باغيها بسرية تامة إلا أن هناك رسالة تسربت من هذا خاطب بن أبي بلتعة رايحة لقريش علاش؟ باش تعلمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قادم لفتح مكة والحمد لله الرسول صلى الله عليه وسلم قدر يسترجع هذيك الرسالة قبل ما توصل لقريش ويبرر خاطب بن أبي بلتعة فعلته هذه أن له أهل ضعفاء في قريش فخاف عليهم يعني من شده خوف عليهم سر بسر خطير كما هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل العذر تخيلوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم تسريب خطير كما هذا قبل عذره كنا عرفوا المغزى علاش فلما جاء عمر بن الخطاب يعني معروف بشدته وحزمه على الاسلام يعني متوقع هذا الشيء من عمر بن الخطاب فقال له ائذن لي ان اضرب عنق هذا المنافق واش جاوبه قال له لا يا عمر إنه قد شهد بدرا وما أدراك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم يعني ما أدراك أن الله لما شهد هذا الإنسان يعني خاطب بن أبي بلتعة بدر فغفر له يعني شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش يلتمس العذر لخاطب بن أبي بلتعة بأنه قد شهد بدرا يعني المعنى أنه هذا راح حارب معنا في بدر شفنا الجميل تاعه فخلينا نتغاضوا على هذه المرة فهل يا ترى نحن تناسينا الجانب المشرق من أصحابنا من عائلتنا لمجرد كبوة لمجرد خطأ داروه معنا في حياة كل شخص قد شهد بدرا فلماذا لا نمحو الخطأ ببدر تلك بدلا أن نمحو بدرا لذلك الخطأ يعني على بالي فلسفة شوية عاودوا تشوفوا في غرفكم علاش ما لازمش أنه نمحو هذيك الخطأ ببدر تلك يعني نفكروا الحاجه الشابه اللي دارها بدلا من ان نمحو بدر يعني نمحو كاع الصوالح الماضي المشرق تاعها اللي دارها معنا بخطا واحد فلكل جواد كبوه ولكل قدم زله ولا بد من النبيل ان يخونه يوما نبله وعلاش دائما انه نبغوا الناس دائما يكونوا ملائكه على الدوام نحن بشر نغلطوا دائما تفكروا الاشياء الجميله اللي فوتوها مع الناس اللي تبغوهم فاذا بغينا نضربوا مثال على على شخص يشهد بدرا كل يوم الزوجة كل يوم تشهد بدرا كل يوم تطبخ تدرس تعلم يعني تنظف فإذا جاء يوم وما قامت بالواجبات المنزلية تاعها ولا كانت مريضة ولا ما نقولوش تهاونت ولا من عيات ولا حاجة الزوج ينسى كاع هذاك الماضي المشرق اللي فوتها معاه ويعني يمكن يجرحها بكلمات كان بالإمكان أن يقفز عن هذاك الشيء آه، وعلاش الزوج تاني من ناحيه الزوج الحنون اللي يخدم يعمل فبمجرد انه يتهاون على حاجه ولا ما ما يمدش حق حاجه تروح المراه يعني طاح عليه بالكلام كان ينجم ولا كانت تنجم انها تتغاضى على هذا الشيء المدير علاش دائما ينسى الماضي المشرق تاع العامل تاعه اللي يعني خدم الشركه اعوام واعوام فبمجرد خطا يقع الفاس على الراس يعني يخاطبه كانه لم يكن ولا كانه لم يعمل معه ابدا ويتناسى ويتغاضى على هذاك الماضي المشرق على بدر يعني نتمنى انه يعني تكون هذه عقليه الاسلام في مجتمعنا تخيلوا معي هذا الموقف اللي نختموا به الفيديو يعني الحلم تاعي والله العظيم الحلم تاعي انه نشوفوا هذه يعني المواقف تاع النبي صلى الله عليه وسلم ولا الكلمات اللي تلفظ بها في هذه المواقف فنتمنى تخيل انه موقف تكون تمشى في الطريق تلقى اخ واخ متدابزين وتشوف والديك متدابزين في في الدار تجي تخالي يعني احد الطرفين وتقول له يعني في اذنه تقول لها معليش انه قد شهد بدرا وهو يفهمك لخاطرش راه مطالع على القصه ويعرف القصه فيقول فيكاكر نفسه ويعاود يولي يقول صح هذا قد شهد بدرا بمعنى انه فوت معايا ايام مره وحلوه وما فاتنيش فنتمنى انه الناس يعني تولي تتعامل بهذه المصطلحات يعني تخيل انه تشوف صحابك متدابزين تجبد واحد تقول له في ودني انه قد شهد بدرا يعني من فقط هذه الكلمه فقط كافيه باش انه تردهم متصالحين احفظوا لكل احد بدرا ولا تمحوا كل المعروف بموقف واحد انه قد شهد بدرا سلام